hello friends welcome to our channel technical Atmaram दोस्तों मैं हूं आत्माराम तायड़े और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इससे क्या है मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों और मैं आपके सामने नए नए वीडियो पेश करता रहूँगा दोस्तों तो दोस्तों आज का टॉपिक है पावर किसे कहते हैं पावर के कितने टाइप्स होते हैं किलो वाट के वी ए के वी आर ये चीज़ क्या होती है दोस्तों तो दोस्तों ज़्यादा नहीं लेकिन 50 परसेंट इलेक्ट्रिकल सब इसी फंडे में छुपा हुआ है दोस्तों अगर ये फंडा आपको क्लियर हो जाए तो आपको मेरे हिसाब से तो 50 परसेंट इसमें आ जाएगा दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से इंड तक पूरा देखिए दोस्तों बेशक थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन ये इलेक्ट्रिकल का मेन बेसिक है दोस्तों ये आ गया तो आपको सब आ गया आई थिंक तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों इंटरव्यू में पूछा था पावर क्या होते हैं पावर के कितने टाइप का होता है तो दोस्तों पावर बेसिकली तीन टाइप का होता है एक होता है किलोवाट दूसरा होता है केवीए और तीसरा होता है के वी ए आर अब उनको क्या क्या नाम से जानते हैं ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शो करके रखा हूं किलोवाट को एक्टिव पावर भी बोलते हैं एक्चुअल पावर भी बोलते हैं ट्रू पावर भी बोलते हैं और रियल पावर भी बोलते हैं दोस्तों ठीक है केवीआर को रिएक्टिव पावर बोलते हैं और केवीए को एप्रांट पावर बोलते हैं या टोटल पावर भी बोलते हैं ठीक है दोस्तों और इनको पी क्यू एस से ये शो करते हैं ठीक है दोस्तों दोस्त में दोस्तों इसमें एक चीज है कि इनमें डिफरेंट क्या है क्यों इन पावर की अलग अलग बनाने की क्या ज़रूरत आ पड़ी थी दोस्तों ठीक है इलेक्ट्रिकल तो एक ही है लेकिन फिर तीन चीज़ें कहाँ से आ गई तो दोस्तों इनका एक बहुत बड़ा हाथ है कि आ, हमें क्या होता है ये एनर्जी मेजर करने के लिए अलग पावर की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए अलग पावर की ज़रूरत पड़ती है पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए अलग पावर की ज़रूरत पड़ती है तो ये तीनों का इसमें कहीं ना कहीं रोल होता है दोस्तों ठीक है दोस्तों अब किलोवाट कौन से पावर को बोलेंगे दोस्तों तो किलोवाट उस पावर को बोलेंगे जहां पे एनर्जी सोर्स से लोड को जाती है समझ गए सोर्स से जो पावर आएंगी वो डायरेक्ट लोड को जाएंगी तो उस चीज को किलोवाट में डिनोट करते दोस्तों एग्जाम्पल के लिए कोई भी सप्लाई आया हमारा कोई भी सप्लाई आया पावर आई ठीक है अब उसको लोड को दिया जैसे मोटर को दे दिया लोड को दिया डेट मीन मोटर को दिया तो मोटर की रेटिंग भी किलोवाट में होती है that is the reason okay दोस्तों जो भी चीजें लोड को कनेक्ट होती है वो किलोवाट में होती है ठीक है दोस्तों किलोवाट में हर चीज़ वो हो सकती है घूमने वाली हर चीज़ फैन हुआ मोटर हुआ ग्राइंडर हुआ everything are comes in kilowatt ठीक है दोस्तों उसी तरह जलने वाली चीज़ें जलने वाली चीज़ें हीटर हुआ लाइट हुआ सब जो भी लोड है भाई कुल मिला के जो लोड है वो सब किलोवाट में आता है जिससे हम हमारी एनर्जी को मेजर करते हैं हमारी यूनिट जो बिल निकलता है उन सब चीजों को किलोवाट में ही शो करते हैं ठीक है दोस्तों ये हो गया दूसरा आता है केवीआर केवीआर दोस्तों देखा जाए तो कोई पावर होता ही नहीं ओके एज्यूमिंग उसके बस एज्यूम कर सकते हैं आप ये होता है दोस्तों ये सिर्फ जो हमारे आ, इंडक्टेंस लोन कैपेसिटेंस लोन जो रहते हैं ये उनको मेजर करने के लिए ये होता है बस मेजर करने के लिए और ये लोड किस लिए होते हैं पावर फैक्टर के वेरिएशन को बस इससे ही कंट्रोल करते हैं इससे निकालते हैं तब जाके हम सोचते कि पावर फैक्टर किस तरह मेंटेन किया जाए वो के इसीलिए रहता है दोस्तों कैपेसिटर जो लगे रहते capacitor bank power factor maintain करने के लिए तो वो के में शो करते हैं उनको कितने के का कैपेसिटर बैंक लगेगा भाई कितना पावर फैक्टर मेंटेन हो जाए पावर फैक्टर लेग में जा रहा है तो उसको लीड में लाने के लिए कितना कैपेसिटर लगेगा तो वो सब रेटिंग उसकी केवीआर में होती है दोस्तों तो एक एज्यूमिंग पावर रहता है इसका कोई बड़ा रोल है भी और नहीं भी चलो ठीक है KVA is most important thing brother transformer transformer also comes in KVA KV क्या है दोस्तों ये कुछ डायरेक्टली लोड को नहीं जाता है जो भी चीजें इसके अंतर्गत आती है वो डायरेक्ट लोड को नहीं जाता है ये मेन सोर्स होता है दोस्तों गवर्नमेंट सप्लाई जो भी आती है तो डायरेक्ट उसको हमारे पैनल तक ट्रांसफर करना ये इसका काम है जो भी चीजें आती है वो केवी में आएंगी ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर क्या होता है गवर्नमेंट सप्लाई को लेता है और हमारे पैनल को दे देता है डायरेक्ट लोड को नहीं देता है पैनल को देता है बस ठीक है दोस्तों अब इसलिए इसकी रेटिंग केवीए में होती है एक चीज से यह समझ सकते हैं हम कि जो भी चीज पावर का कंजप्शन कर लेती है कंजर्व करती है उसको मतलब है उसमें इसलिए उसको केवीए केवीए में डिनोट करते हैं दोस्तों केवीए खुद उसका कंजप्शन नहीं करता कि भाई हमारी इतनी बिजली जल गई तो के ट्रांसफार्मर में बिजली जलती नहीं है दोस्तों ठीक है जो भी जलने वाली चीज़ें वो सब किलोवाट में आती है जो नहीं जलती है वो केवी में आती है दोस्तों ठीक है और केवीआर का तो फंडा समझ ही गए आप ये सिर्फ कैपेसिटर बैंक का लोड निकालने के लिए रहता है बाकी कुछ भी नहीं है बस पावर फैक्टर मेंटेन कर करते हैं तो मेंटेन करने के लिए जो भी कितना कौन सा कैपेसिटर लगाना है कितने कैपेसिटर का लगाना है तो वो केवीआर के इसी के लिए रहता है ये तीनों समझ गया दोस्तों अब इनका फार्मूले थे उनका ट्राइंगल दोस्तों पावर फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको तो इसका ट्राइंगल जो मैंने यहां बनाया ऑलरेडी बना के रखा है केवीए केवीआर और किलोवाट अगर इस इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा दोस्तों तो ये केवी आ गया KV square is equal to kilowatt square plus KV A R square ये हुआ इनका फार्मूला है ना इनसे निकाल सकते अभी चलो ये तो ट्राइंगल तो आप समझ गए अब इनका आ, इनके सेपरेट सेपरेट फार्मूले में आपको बताता हूं दोस्तों इतना तो आप समझ गए होंगे अब आगे बढ़ते दोस्तों अभी फार्मूला बोले तो किलोवाट का फार्मूला क्या आता है दोस्तों वी ए कॉस फाइव इसको वी आई भी लिख सकते हैं ये वी बोले तो वोल्टेज ए बोले तो एम्पियर एम्पियर यूनिट है करंट की यूनिट होती है यहां पे करंट भी लिख सकते हैं या वी ए कॉस फाइव एक ही बात है ठीक है ये सिंगल फेज के लिए अगर थ्री फेज रहता है दोस्तों तो यहां पर रूट थ्री आ जाएगा ठीक है है ना ये रूट थ्री आ जाएगा हम यहाँ सिंगल फेज का कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा इसलिए मैं सिंगल फेज का उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ थ्री फेज में भी रूट थ्री का गुना कर दो हो गया बस ये चीज़ कुछ नहीं ठीक है दोस्तों एक किलो वाट मतलब एक हजार वाट किलो बोले तो हजार ओके तो एक हजार वाट है ना ये इसको किलो वाट में ज़्यादातर निकालते हैं मतलब बड़े बड़ी चीज़ रहती है तो ठीक है तो दोस्तों अब इसमें क्या है वोल्टेज भी रहता है एम्पियर भी रहता है कॉस फाइव कॉस फाइव क्या चीज है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसी के लिए केवीआर बना है ठीक है दोस्तों कॉस फाइव इसको बोलते हैं पावर फैक्टर ठीक है दोस्तों पावर फैक्टर शॉर्ट फॉर्म में पीएफ भी लिखते हैं हम है ना ये हो गया कॉस फाइव ठीक है दोस्तों कॉस फाइव इसका डिपेंड मतलब इसका एंगल किस तरह मेंटेन किया जाता है cos phi sine cost in आपने पढ़ा होगा दोस्तों ठीक है ये क्या होता है दोस्तों वोल्टेज और करंट का एंगल रहता है दोस्तों वोल्टेज और करंट में कितना एंगल बनेगा दोस्तों ये वोल्टेज हुआ ये करंट हुआ इसमें एंगल कितना बनेगा वो पावर फैक्टर डिपेंड कर है थर्टी मान लो नाइन्टी डिग्री हुआ तो कॉस नाइन्टी का कितने वैल्यू रहते दोस्तों जो भी वैल्यू आएंगे उतना आपका ये पावर फैक्टर है ठीक है दोस्तों इससे पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं आप है ना इस फॉर्मूले से पावर फैक्टर किलोवाट आपको पता होना चाहिए कितने किलोवाट का है हमारा पंद्रह किलोवाट का है मान लो वोल्टेज कितना है भाई उसमें वोल्टेज है हमारा 230 वोल्ट है ना 15 15 किलोवाट है ना किलोवाट में निकालेंगे बोलो तो 15 ही लिखो ठीक है अगर वाट में निकालेंगे तो उसको पंद्रह हजार करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों ये पंद्रह किलो वाट दो सौ तीस करंट कितना है मान लो या करंट निकालना है करंट निकालना है मान लो अपने को पावर फैक्टर मान लो पॉइंट एट फाइव है मान लो मोटर का करंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों तो वो इसी चीज से निकालेगा है ना तो दोस्तों ये इधर थोड़ा खिसका लेता हूं पंद्रह है ना थ्री फेज मोटर है मान लो तो थ्री फेज में इसमें रूट थ्री का गुना कर देते हैं ठीक है आप इसका कैलकुलेशन कर लो दोस्तों ये ये इधर चला जाएगा डिवाइडेड में क्या आएगा पंद्रह के डिवाइडेड में सब चीज़ें आ जाएंगी रूट तीन तीस और ये दो सौ तीस और ये point eight five point eight five motor के नेम प्लेट पे लिखा हुआ रहता है अब इस चीज़ को सॉल्व करो आप तो आपका करण आ जाएगा दोस्तों आपका करण आ गया है दोस्तों ठीक है एक चीज होती है ना पावर फैक्टर ये पॉइंट एट फाइव बोले तो पावर फैक्टर दोस्तों बोले तो लॉस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना तो जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है वो सब किलोवाट में आते हैं मोटर के ऊपर पॉइंट एट फाइव आता है वहां पे लॉस होता है इसलिए उसको मैं पावर फैक्टर लिखा हुआ रहता है दोस्तों ठीक है तो ये चीज है ये फार्मूले से आ गया दोस्तों ठीक है इसका फार्मूला समझ गए आप किलोवाट का ठीक है अब हम आते हैं अब इसे फार्मूले से आप वोल्टेज भी निकाल सकते थे पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं एम्पियर भी बस दो चीजें तीन चीजों को भी पता होना चाहिए नेक्स्ट फार्मूला इज और केवीए इसका फार्मूला होता है दोस्तों तीन फेज का निकालना है मान लो थ्री फेज का रूट थ्री वी ए बस इतना ही इसका फार्मूला है दोस्तों इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है है ना ठीक है दोस्तों तो ये चीज है बस इसमें केवीए मान लो कितना केवी का ट्रांसफार्मर है आपका जो भी है तो उसका ये फुल पावर हुआ मान लो हमारा ट्रांसफार्मर है भाई 800 केवीए का 800 केवी का तो रूट थ्री करंट निकालना है हमें वोल्टेज कितना है भाई वोल्टेज 415 वोल्टेज आ जाएगा थ्री पेज है ना और पिछले जो प्रीवियस में मैं 230 लिखा था उसमें भी 415 वोल्टेज आएगा बिकॉज वो भी थ्री पेज था है ना वो मिस्टेकली होगा सॉरी ये 415 और ये आ गया अपना ये अब ये निकालना आपका ये का वैल्यू करंट कितना आएगा तो इसमें ये फार्मूला पुट कर दो दोस्तों I eight hundred divided by root three into चार सौ पंद्रह ये आ गया आपका करंट इसी तरह हम सेकेंडरी का भी निकाल सकते हैं प्राइमरी का भी निकाल सकते हैं इसी को सेकेंडरी में अप्लाई करेंगे तो यहां सेकंड सेकंड ये तो पावर का होगा तो इसमें सेकेंडरी का अपने को लिखना पड़ेगा सेकेंडरी का वोल्टेज लिखना पड़ेगा कितना वोल्टेज है है ना ये तो मैं नॉर्मली एक फेस के हिसाब से बता दिया ट्रांसफार्मर का भी निकाल सकते हैं आप दोस्तों सेकेंडरी वोल्टेज लिख लो जो भी है इसमें करंट लिख दो जो भी है तो आपका ये भी निकल आएगा सब जो भी है सब इसमें हो जाता है सब या ट्रांसफार्मर का और एक फार्मूला रहता है दोस्तों एकदम झकास है ना चलो इससे तो हम निकाल सकते हैं हम फेस का है ना है ना अगर इसमें मान लो प्राइमरी का निकालना है अपने को तो एट हंड्रेड का तो अपना कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है तो इसमें फार्मूला कौन सा लेंगे दोस्तों root three V one A one cos phi cos phi तो इसमें आता नहीं यार वी वन बोलो प्राइमरी का जितना भी वोल्टेज वो आ गया तो इसको प्राइमरी का जितना वोल्टेज का डिनोट करेंगे तो बराबर आपका करंट आ जाएगा ठीक है बस मैथमेटिक का थोड़ा कैलकुलेशन है आपको करना पड़ेगा बेसिक है कोई बड़ा तो है ही नहीं कुछ ये आ गया आपका केवीए का भी दोस्तों है ना रिएक्टिव का दोस्तों just opposite of K W है ना रिएक्टिव का कैसे आएगा दोस्तों K K V A R इसका फार्मूला रहता है दोस्तों root three V A sine phi it is comes in sine phi not cos phi okay ये साइन ये इसका फार्मूला दोस्तों सेम कंडीशन अप्लाई है है ना इसमें भी वोल्टेज कितना वोल्टेज है कितना एम्पियर है तो साइन फाइव के हिसाब से आप उसका एंगल निकाल सकते हैं उसके हिसाब से ये सब इसका कैलकुलेशन होता है कितना केवियर का चाहिए अपने को है ना कितना पावर फैक्टर का चाहिए ये सब उसके सिंपली बस कैलकुलेशन का फंडा है दोस्तों पावर फैक्टर निकालना है तो इसका इस एंगल से पावर फैक्टर का सबसे बढ़िया फार्मूला यही रहता है मतलब मैक्सिमम लोग इसी से निकालते इजीली निकल आता है इसमें आता है kilowatt divided by KVA हाँ दोस्तों ये पावर फैक्टर से निकल आएगा कॉस फाइव ठीक है दोस्तों इससे निकल आ जाता है अपना तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और आपके जो भी कंफ्यूजन है वो मेरे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों मैं उसको सॉल्व करूंगा थैंक यू दोस्तों